en solitario la hace rápido. acaso estoy yo en la caja o estoy Qué bien, vendas. Vale, tengo corredera. Tiene... Mira, una pistola. Cógela, Oscar, coge la pistola si tienes que hacer daño o ya se ha acabado. Está aquí, está aquí. Moreno. Vale, pues estará en el rojo. Hostia, que la hago hoy. Estar... Por estar aquí. Sí, sí, están aquí, están aquí, están aquí. Hey. Toma, toma, toma. Mátalo, mátalo, mátalo con la pipa. ¿A la izquierda? por aquí. Y que la galle bocha. ¿y dónde está el pavo? ¿Granero largo ha caído alguien? ¿De vosotros? Vale, pues está abierto por arriba. Mira que se No tiene un pelo ya. ha salido escopeteado un cobarde. Vale, voy. Voy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, sí, sí, a es pasa. Sasson pasa, eh, pasa en, la portería del fútbol. No te cap, vale. Sí. Sí. Sí. A mí me pasa en la portería de... Del fútbol, del pabellón. Ahí también pasa. Te quedas flotando. Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Voy, voy, voy, voy. Que la llevo. ¡Hostia! Ya estáis en el señorío. cabrón. <laughs> ¿Cómo? No, no, que la ha cogido en el inventario y la ha desaparecido, se ha quedado hueco. ¿Eh? Pues ha llevado un par de hechos, ¿sabes? Vale, ¿hay más? Sí, sí, sí, sí, por detrás. Por detrás. Por 260, hay dos. En la construcción, los ves, van a asomarse. Tengo, tengo minigun, prepárate, prepárate, tengo minigun. No, yo no. Vale, uno, uno lleva un toque. Yo voy, voy detrás, voy detrás tuya. No, no, voy detrás tuya. Voy. Vale, marra. ¿Por detrás? Sí. Aquí. Vale, a mamarla. A mamar ruski Vale. ¡Eh! ¡Por detrás, detrás! ¿Dónde está? Vale, lo veo. Está arriba, está arriba, Andrés. Mira, tío, me han tumbado. Detrás, Andrés, detrás tienes otro. Vale, buena, buena. Hostia. No, no. Escopeta azul. Este franco... No, es verde. Es verde. Es verde. Hostia, no, yo no tengo nada. Munición franco, yo tengo una bala ya. No, no, no, no venía verde. Eh, ahí había... Alguien cogido vendas, aquí. Vale, yo necesito... Si alguien tiene mil escudos o algo, yo no tengo nada, ¿eh? Vale, ¿dónde estás? Voy. De minigun... Vale, yo necesito de franco. Vale, sobra un escudo para Andrés. Andrés, escudo. De minigun... Ah, no tengo de minigun. Tengo medianas, cartuchos y lanzapepos. Falta... Ah, hostia, está Andrés allá, tío. ¿Pero tienes mi escudo? Por ahí hay. Pero es que a mí no me caben, tío. Ahí arriba, arriba, arriba. Yo tres. Ahí, mira, mira, Oscar, Oscar, aquí, aquí, aquí. Ahí. Yo solo llevo una bala de franco, o sea que mira si voy a ser efectivo. <laughs> que con una bala voy a matar a uno. <laughs> sí, sí. sí. Vale, nos metemos para el punto, ¿no? Va a cerrarse en túneles, lo veo. Drop, Super cerca. Encima de la montaña. Encima de la montaña, en 30. Va a caer. ¡Eh! Hostia, qué susto. En 30 hay... Hay... Drop. Vamos a por el drop. Sí, Oscar tiene. Eh, tengo un drop aquí delante, eh. por detrás de la tormenta. Eh, vale, hay gente, hay gente, hay gente. Hay gente, hay gente, hay gente. Voy a hacer una canasta, voy a hacer Kobe. Kobe. Kobe. Kobe. Kobe. Kobe. Me viene, me viene, me viene. Kobe. Kobe. Buena, buena, buena, buena, buena. Sí, sí, sí. Sí, A ver, eh, mi escudo aquí ahí para dar y vender. No, botiquín no hay. La verde, la verde. Ahí, ahí. La verde ahí. Ahí. Vale, su fusil azul para mí. Eh... Lanzacohetes que lo, pillo yo. Vale, ya está. Eh, vámonos, ¿no? No, yo tengo 21. Toma, toma 10. Toma 10. Toma 10. Yo tengo hoguera, lanzatepos tengo 6. Toma, 6 más. Aquí. Ahí. Mi escudo yo tengo, ven. Tengo 4, Oscar, ven. ¿Quién necesita más mi escudo? Mou, vale. Te lo dejo aparte. Andrés, Pepos. Aquí. Eh, perdón, Mou. Ahora. Dos y dos. Dos y dos. Eh, no, no, no, no. Todavía no, todavía no. Aquí hay mini escudo, aquí fuera. Oscar. Aquí hay dos más. Dos mini escudos. Y un drop aquí, tío. No sé, ahí arriba la montaña. Sí, voy a subir. Sí. Sí, y encima tenemos posición, de puta madre. Yo construyo. ¡Eh! ¡Hay gente, hay gente! ¿Están muertos? No, falta gente. Detrás, detrás, Vale, muerto. Vale, qué grande. Qué grande, qué grande. Vale, un tres franco de cerrojo, si lo quiere alguien. Hostia, SCAR. Ay, las SCAR, tío. Eh, ¿Botiquín sale o mini escudos o algo? Yo, yo quiero uno. A mí me cabe, que tengo hueco. Vale, ya está. ¿Qué? Tengo uno. Vale. Tengo un lanzapepo solo, ¿eh? Yo llevo Scar, chaval. Yo llevo lanzacohetes. Dorado. ¿Eh? Hostia, qué susto. Vale, eh, ¿qué hacemos? Sí, ha sido él. Eh, y estas... Hostia, ¿y estas construcciones? Sí, de momento sí. A ver dónde cierra, por favor, que cierre, que cierre aquí, que cierre aquí. Que cierre aquí, por favor, que cierre aquí. Mierda, un poquito más adelante. Hay que bajar. Yo también. ¡Eh! ¡Eh! Yo tampoco. De enfrente. Del frente. Otro drop, tío, aquí debajo. Apretamos, apretamos. Ojo a la derecha. Ah, vale, que es un ¿Bajo dónde? Sí, lo veo, lo veo. Pero es que me da miedo los de arriba, ¿sabes? Vale, sí, el de arriba lo veo. Me disparan con Franco, eh. Vale, los veo. Se han bajado, eh. Se han bajado, eh. Entramos más dentro y construimos más, eh. Creo yo. Sí. Vale, sí, van por la izquierda. Van a rodarnos, ¿eh? Mira, hay otro que se, tira, otro que se tira. Uf. Me dispara, me dispara gente, tío. Ojo, ojo, vamos a asegurar, ¿eh? Quedan tres, quedan tres. Voy. Uh. No sabe ni dónde esconderse el pobre, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Me lo he cargado yo! <laughs> Toda bazooka, chaval. Sí. Yo no, yo era, yo era bazoca bazoca bazooka, bazooka. Yo para donde se movía, yo 20 metros más a la derecha. Boom, boom, boom. <laughs> <laughs> 어, 진짜